Η ασφάλεια ήταν ανέκαθεν πρωταρχική σημασία σε όλε τι εκδόσει των Windows. Στην καθημερινότητά σα θα παρατηρήσετε ότι τα Windows δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Σα ενημερώνουν και σα προειδοποιούν για τα πάντα, σε σημείο που πολλέ φορέ καταντάνε ίσω εκνευριστικά. Τα Windows είναι σχεδιασμένα να υποψιάζονται τα πάντα εκτό αν εσεί του πείτε να μην το κάνουν. Έτσι, για παράδειγμα, όταν προσπαθήσετε να τρέξετε κάποιο πρόγραμμα, τα Windows θα κρύψουν την επιφάνεια εργασία και θα ανοίξουν ένα παράθυρο που θα σας ζητάει την επιβεβαίωση ότι η αλλαγή αυτή είναι προϊόν δικής σας ενέργειας και δεν προέρχεται από κάποιο κακόβουλο λογισμικό. Σε περίπτωση που εσείς προκαλέσατε αυτή την ενέργεια, κάντε κλικ στο ναι και θα συνεχίσετε με το πρόγραμμά σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, κάντε κλικ στο όχι. Την προστασία του υπολογιστή σας σε κάποιο δίκτυο την αναλαμβάνει το τείχο προστασίας των Windows. Ενημερώνεται μόνο του αυτόματα και φιλτράρει κάθε κίνησή σας σε ένα δίκτυο επιτρέποντας ή αποτρέποντας την επικοινωνία του υπολογιστή σας με άλλους υπολογιστές ή και με το σύνολο του δικτύου. Για να δείτε το τείχο προστασία των Windows, κάντε τα εξής. Ανοίγετε τον πίνακα ελέγχου, δεξί κλικ στο κουμπί έναρξης, κλικ στο πίνακα ελέγχου σύστημα και ασφάλεια, τείχος προστασίας των Windows. Το τείχος προστασίας των Windows πρέπει να είναι πάντα ενεργό τόσο για τα ιδιωτικά όσο και για τα δημόσια δίκτυα. Σε περίπτωση που θέλετε να το απενεργοποιήσετε για κάποιο λόγο, κάντε κλικ στο ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τείχους προστασίας των Windows. Επιλέγετε απενεργοποίηση του τείχους προστασίας στο Windows στα ιδιωτικά και στα δημόσια δίκτυα και κάνετε κλικ στο OK. Αμέσως θα λάβετε ένα μήνυμα ασφαλείας για την απενεργοποίηση του τείχους και θα δείτε τη σήμανσή του ότι έχει γίνει κόκκινη. Το αντιβάρους των Windows είναι ο Windows Defender. Λειτουργεί αυτόματα, ενημερώνεται μόνος του και προστατεύει τον υπολογιστή σας σε πραγματικό χρόνο. Για να δείτε τις ρυθμίσεις του, κάντε κλικ στα εξή. Έναρξη Ρυθμίσεις Ενημέρωση και ασφάλεια Windows Defender Ο Windows Defender πρέπει να είναι συνεχώς ενεργός Μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε, αλλά τα Windows θα τον ενεργοποιήσουν αυτόματα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Για να μεταβείτε στην εφαρμογή του Windows Defender, κατεβείτε στο τέλος αυτού του παραθύρου και κάνετε κλικ στο χρήση του Windows Defender. Από εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε άμεσα μία σάρωση του υπολογιστή σας, επιλέγοντας αν θα είναι γρήγορη, πλήρης ή προσαρμόζοντάς την. Αμέσως μετά κάντε κλικ στο άμεση σάρωση. Αν απενεργοποιηθεί ο Windows Defender θα λάβετε μηνύματα ασφαλείας. Τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται και στο κέντρο ενεργειών. γονικός έλεγχος του Windows 10 μπορεί να προσφέρει ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο και χρήση του υπολογιστή στα ανήλικα μέλη της οικογένειάς σας. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση account.microsoft.com family. Εδώ θα δείτε τα μέλη της οικογένειας Microsoft και μπορείτε επιλέγοντας ένα ανήλικο μέλος να δείτε όλη την πρόσφατη δραστηριότητά του στον υπολογιστή και στο διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να θέσετε κανόνες για την περιήγησή του στο διαδίκτυο ορίζοντας τι επιτρέπεται και τι αποκλείεται κανόνες για τη χρήση εφαρμογών, παιχνιδιών και πολυμέσων, αλλά και να φτιάξετε ένα χρονοδιάγραμμα χρήσης του υπολογιστή κατά το οποίο μόνο μπορεί το ανήλικο μέλος να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή.